على برفان يكون قوي جدا وثابت للشتاء وما يطلعش من الهدوم ويمسك في الهدوم تابع معايا الفيديو لاخره عشان المره دي هقول لك على برفان رجالي حلو جدا هيمسك في الهدوم ومش هيطلع منها لو انت اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتي يا ريت like comment حركه الاكسبلور علامه الزائد اللي فوق دي علشان تشوف باقي الفيديوهات يلا بينا معايا بقى في ال mix دوت علشان ال mix ده جبار بيلزق في الهدوم مش بيطلع حتى لما تروح في اي حته هيعرفوا فلان جه فلان راح ال perfume ده تحفه ركزوا بقى معايا علشان هنعمل mix مش هيطلع من الهدوم غير بصعوبه بس يا ريت يا جماعه يتعمل بنفس الطريقه اللي انا بعمل بيها الفيديو ده هنعمله في ال 100 مللي هنحط في الاول الكحول الطبي بتاعنا بعد كده هنحط 25 جرام Mont Blanc Legend. ونزود شويه كحول كمان ونزود بعد كده في الاخر 5 جرام كريد ايفنتوس كريد ايفنتوس من اقوى البرفانات اللي ممكن تتعمل مع ال Mont Blanc. ونزود الكحول بتاعنا ومثبت الصندل وزي ما انتم شايفين quality كواليتي الزيت وتقله عندي عاملة ازاي هنبتدي بعد كده بالسرنجة بتاعتنا نخلط الكحول مع المثبت مع الزيت علشان يثبتوا مع بعض وبجد يا جماعة هيبقى برفان قوي جدا هنا البرفان ده تحفة البرفان ده جامد جدا جرب البرفان دوت وال mix دوت لو عجبك يا ريت ما تنساش ال like comment حركة ال explore. علامة زي دي اللي فوق دي اصل انا